төрт пробиркада глициндин каныккан ээритмеси бар ага өткөл металдардын эритмелерин куябыз биринчи темирдин үч хлоридин кошобуз күрөң түстөгү эритменин пайда болгону байкалууда бул темирдин глициндүү комплекси экинчи пробиркага кобальттын хлоридинин эритмесин куябыз алгачкы кобальттын түсүнөн анча айырмаланбаган мала кызыл кобальттын эритмеси пайда болду үчүнчү пробиркага никелдин эритмесин куйсак биз кошкон никелдин сульфатынын түсүнөн бир аз басымдуураак түстөгү эритме пайда болду ошондуктан биз никелдин глициндик бирикме пайда болду десек болот бирок анча баса белгиленбеген төртүнчү пробиркага жездин сульфатын кошобуз ачык көк түстөгү эритме пайда болду эми бардык алынган эритмелерге бир аз натрийдин гидроксидинин эритмесин кошобуз бул глицинден карбоксил группасынан суутекти бөлүү үчүн жана бирикмелерди оңой пайда кылуу үчүн кошулат натрийдин гидроксидин глициндүү темирге кошобуз бозоруу жана чөкмөнүн пайда болушу байкалууда глициндин темир бирикмеси туруксуз күчсүз негиздик чөйрөдө да бузулат темирдин 3 гидроксидинин чөкмөсү чөктү кобальт менен глицинге натрийдин гидроксидин кошобуз эритменин түсү басымдуу боло баштады анын себеби глициндин карбоксил группасында протондорду бөлүп чыгаруу болду натрийдин гидроксидин глициндүү никелге кошобуз эритменин өңү көгүш түскө өзгөрдү бул глицин бирикмеси глициндин карбоксил группасы суутекти бөлүп чыгарганда пайда болгон натрийдин гидроксидин глициндүү жезге бул жерде эритменин өңү өзгөргөн жок анткени жездин глицин менен болгон бирикмеси өтө туруктуу бул заттын пайда болушу үчүн глициндин суутекти бөлүүсү керек эмес эми бул эритмелерге күкүрт кислотасын кошобуз ал карбоксил иондорун жана аминдер группасынын протондорду суруп чыгарат биринчи пробиркадагы күрөң түс эрип кетти күкүрт кислотасы менен жездин гидроксидинин таасиринен бул реакция нейтралдашуу реакциясы мында бирикмелер болгон эмес экинчи пробиркада эритменин өңү даана ачык көрүнө баштады бирикме бузулду эритмеге кобальт эч кандай лигандар менен байланышпаган иондору чыга баштады үчүнчү пробиркада дагы эритменин өңү даана ачык көрүнө баштады бирикме күкүрт кислотасынан бузулду эритмеге жашыл түстөгү никелдин иондору бөлүнүп чыкты төртүнчү пробиркага күкүрт кислотасын кошкондо эритменин өңү даана ачык көрүнө баштады кислоталар металлдардын бардык бирикмелерин бузат карбоксилдик жана аминдик группалардын протондорун сүрүп чыгаруу менен